повезло, повезло. повезло. Так. О, повезло, повезло. повезло, повезло. О, повезло, портал. повезло, повезло. повезло, повезло. О, повезло, портал. повезло, повезло. Come on. Oh, yes! Yes! No! Oh,